hello friends this is your host Ruchit Pagal अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हमारे चैनल पे पेट्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और एक एनिमल न्यूज सीरीज भी चलाते हैं तो आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल में आज की वीडियो का टॉपिक है ब्राजीलियन मेस्टिफ इस वीडियो को मैं टोटल फोर पॉइंट्स में कवर करूंगा first point history and origin second point general appearance third point क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है और फोर्थ पॉइंट प्राइस अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की जो है history and origin Brazilian mastiff एक large working size dog breed है इस ब्रीड का ओरिजिन ब्राजील से है इस ब्रीड को कौन सी ब्रीड से कंबाइन करके बनाया गया था ब्लड हाउंड इंग्लिश मैस्टिफ और कई ओल्ड बुल डॉग ब्रीड जो थी उनको मिक्स करा के इस डॉग ब्रीड को बनाया गया था इस डॉग ब्रीड का क्या काम था जो स्लेव्स थे और जो एनिमल्स थे उनको ये डॉग ब्रीड नेक से पकड़ते थे और जब तक पकड़े रखते थे जब तक इनका मालिक है फार्मर आके उनको पकड़ ना ले अब इसका मेन पर्पस क्या था इस डॉग ब्रीड का मतलब ये किस टाइप डॉग ब्रीड है ये एक प्रोटेक्टिव टाइप का डॉग ब्रीड है ये अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की इसकी जर्नल अपेयरेंस इस डॉग ब्रीड का ब्रॉड स्कल होता है और एक ही मैस्टिव टाइप डॉग ब्रीड होती है मतलब लार्ज साइज डॉग ब्रीड होती है इसकी जो स्किन होती है वो लूज स्किन होती है और इसकी बोन्स लॉन्ग होती है लॉन्ग बोन्स होती है और इसके जो कलर्स होते हैं वो ब्रिंडल फोन ब्लैक और व्हाइट कलर में मिलता है ये डॉग इसका कोट जो होता है वो शॉर्ट कोट होता है इसका लाइफ स्पैन है वो है नाइन से इलेवन इयर्स के बीच में मैस्टिव टाइप डॉग ब्रीड्स का लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है स्मॉल ब्रीड्स के कंपैरिजन में अब मैं बताता हूँ इसका वेट इसका मेल का वेट है 50 के से ज्यादा मतलब मोर देन 50 के और फीमेल का है 40 के से ज्यादा हाइट है इस डॉग ब्रीड की मेल की है 65 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में और फीमेल की हाइट है इसकी 60 से 70 सेंटीमीटर के बीच में अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा उस हिसाब से आप देखना ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है सबसे पहली बात मैं रिकमेंड नहीं करूंगा जिनके पास स्मॉल हाउसेज है या यार्ड नहीं है आसपास घुमाने की जगह नहीं है तो उन्हें वो इन डॉग को बिल्कुल भी प्रेफर ना करें क्योंकि इस डॉग ब्रीड को स्पेस चाहिए इसको स्पेस की नीड होती है तो जिनके पास एक डिसेंट साइज का एक हाउस है या फिर एक डिसेंट साइज का एक यार्ड है तो वो इस डॉग को प्रेफर कर सकते हैं यानी फार्म डॉग की तरह तो इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पहले भी एंशियंट टाइम में जो इसकी हिस्ट्री थी उसमें ये फार्म डॉग की तरह यूज करा जाता था अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज के बारे में इसको एटलीस्ट इसको एटलीस्ट वन आवर की एक्सरसाइज जरूरी है और लॉन्ग वॉक्स इसको पसंद है लॉन्ग डेली वॉक सुबह और शाम को आप लेके जाओ तो इसको डॉग को पसंद है हेल्दी रहेगा उससे ये अब बात करते हैं ग्रूमिंग की ग्रूमिंग में आपको इसको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका शॉर्टकट होता है तो आप वीक में एटलीस्ट दो बार ब्रश करें इसको और मंथ में एटलीस्ट एक बार आप बेदिंग कराएंगे तो इसके लिए इनफ होगा ये सही रहेगा अब बात करते हैं इस पॉइंट पे कि ये डॉग फैमिली और चिल्ड्रंस के साथ कैसा रहता है ये बहुत अच्छी तरीके से रहता है फैमिली के साथ फैमिली डॉग की तरह यूज कर सकते हो आप इसे सोशलाइजेशन जरूरी है इसको बचपन से आप प्रॉपर तरीके से अपनी फैमिली के साथ इसे रखोगे तो उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा अब बात करते हैं इस डॉग को आप किस मतलब किस पर्पस के लिए रख सकते हो इसको आप वॉच डॉग और प्रोटेक्टिव डॉग की तरह रख सकते हो क्योंकि इसका नेचर ही है प्रोटेक्टिव नेचुरली इसका नेचर है प्रोटेक्टिव नेचर है इस डॉग ब्रीड का तो आप इस पर, इस डॉग को as a guard purpose watch dog purpose में बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हो इस डॉग ब्रीड का टेम्परामेंट है ओबीडियंट लॉयल और ब्रेव टाइप की डॉग ब्रीड है लिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की इस डॉग ब्रीड का क्या प्राइस है इंडियन मार्केट में इस डॉग ब्रीड का प्राइस है सेवेंटी थाउजेंड से स्टार्ट हो जाता है अब ये बहुत चला जाता है कितना ही ले जाओ आप इसे क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी ये रेयर है डॉग ब्रीड तो अभी इतनी ज्यादा है नहीं तो इसलिए इसका हाई प्राइस है और अगर आप इस डॉग को इम्पोर्ट कराते हो तो कम से कम पांच चार से पांच छह लाख रुपए लगेंगे आपकी इम्पोर्ट कराने में तो ये इसका ये प्राइस है इंडियन मार्केट के अंदर इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियोस को थैंक यू वेरी मच